tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir video çekeceğim. Evet biraz kısa bir video olacak. Ve bugün sizlerle çok size bir sürprizim var. Tada! Bunlar benim mücevher. Bunlar benim mücevherlerim. Top şeklinde mücevherler ve ben bu mücevherleri biriktirerek istediğim şeyleri alacağım. Yemek, araba. Yani anneme bir de <laughs> istediğim oyunlar Evet. Bunlar. Evet. Bu arada şey neden oyun videosunu bugün atmadım? Çünkü size mücevherlerimi göstereyim dedim. Yalnız mücevherlere yakından bakın yakından. Şöyle göstereyim. Bunlar çok güzel mücevherler. Birazcık ısınmış olabilir ama olsun. Bunlar asla erimeyen mücevherler. Ben bunları biriktiriyorum. Evet mücevherlerim böyle. Nasıl? Güzel değil mi? Bu arada o, annem eski adamın tarzını tekrardan yaptı. Evet. İşte bunlar benim mücevherlerim. Siz de almak istersin. Neyse. Farklı yerlerde satılıyor ama size de verebilirim ama ben bunları biriktiriyorum. Kusura bakmayın. Bu arada 5 tane var bunlarda. Ben bunların hepsini biriktireceğim. Daha, bu arada videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle video istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum ve iki tane şurada çıkan videoya tıklayın hem öncesi hem de rastgelesine gidin. Burada da abone ol tuşuna basın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.